खबर भाई ज़रा वो एंगल यूज़ करो मेरे सामने नहीं आना Okay. और भाई cap cap cap cap cap जी जी ओवर राइट हम वो नहीं आया मैं छोड़ बॉल नहीं बॉल नहीं आजा आजा आजा जी जी माने माने हेलो कोई ऐसा ऐसा करना करोगे हमें नाराज़गी हो जाए यार अब्दुल्ला प्लेइंग में है कि बाहर पानी पुनी पिलाएगा <laughs> है पानी इसमें चलो ठीक है चले यार my dear Back up, back up! Over. Side change, sir. Okay, come on, Mani. Come on, come on, Moise. Right down water wicket. Good. सोने की अंडा देने वाली मुर्गी को मारते नहीं पता है मैं होता था वो कैच नहीं लेता था <laughs> जैन को रहने देता कैमरा आपने लगाया आता किधर यूट्यूब पकड़ पकड़ यार Right down water again. Guys up here, up here. पीछे Come on guys, come on guys, come on guys. Yalla. ਕੋਈ Yalla. नो सकते मानी भाई जॉली शाबाश शाबाश वो थोड़ा ले वो थोड़ा लेट किया वो लेट किया हुआ आप ऊपर जाने का लास्ट बॉल वैसे मेरी सिक्स आया था मैं जो भी जाकर नेक्स्ट टाइम देना पहली बार जी कवर था मेरा Assalamualaikum. Right हम over the wicket. हैं eh? मैं मुंह बचाने लगा महा यार आखिर शूज दो आखिर शूज दो मेरे बाल चेक कर दो ना खोल रहने दे एंजिला ਬੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਇੰਜ ਖੋਲ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਖੇਡ ਚਲੋ ਚਲੋ ਬਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਿਉਂ आगे बोला हाँ सही है शुगर निकलना चाहिए ना ये है स्पोर्ट्स स्पिरिट होना भी चाहिए जरा तो गेम बजाना पड़ेगा इसको ला रहे पहले से आराम है Yeah! तेरा तीन विकेट हो गए ना रे और भाई आयो आयो